मैं सुरेंद्र प्रसाद ईस्ट चंपारण बिहार से हूँ मैंने बिहार कंपनी से सी एफ एल पंद्रह बाईस मंगाया था बहुत ही सुंदर और ठोस फूल हो रहा है इसका वज़न लगभग 500 से लेकर एक जी तक हो रहा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही उजला फूल है देखिए बहुत ही इसको मैंने लगभग 20 मार्च को लगाया था जो कि आज इसका हार्वेस्टिंग हो रहा है बहुत ही सुंदर बहुत ही